fuck, Joel. <laughs> Nochmal auf den Schabu. Vor den Allianz. igual ao meu dos uhum. <laughs> komm wieder, komm wieder. Das hier ist ein Doppeldrill hier. Ja. ja. Noch ein Doppel. <laughs> Ja. Orange ist einfach. Ach, du Wurf mit dem Schatten GD? <laughs> Nicht schlecht. <laughs> Also mit Orange und rosa Farbe funktioniert gut. <laughs> Speedfaktor in Blau, mal sehen. Nope. Kram. Das ist hm? auch eine. Ah, was war das denn? Ja. <laughs> ja. <laughs> <laughs> Sieht besser aus. Hast du Beruf auch? Und Licht an. Oh nein! Nein! Oh. Not. Ah! Oh. Snap offen! Leider, es waren gute Fische, ne? Speed Factor und Fire Tiger, der Punktfisch. Der ist auch, der macht. Besser, ne? Ja, fühlt sich besser an. Oh ja. <laughs> Petri. Petri, danke. Fangen wir an Leichtbiss. Fisch am Brot. Und. <laughs> oh, uh, mal. Fisch am Mute. <laughs> 말도 안 되는 gut aus. Mal wieder ein Doppelpilz. Ja. Und im Sommer? Ja. <laughs> Orange Sommer. Ja. 12 cm? Ja. Ja. ja. Hier, es gibt Dorsche. <laughs> ja. Läuft gut. <laughs> ja, sieht besser. Oh ja. <laughs> Scheiße. 와 대행열 오야 와우 biscuit wow. und siehst du immer hier so von Gerd super ja, Zwei Jungs, zwei Jungs, aber <laughs> wie, wie breit? 15 cm breit. Beim Einfallen einleiern. Gut. <laughs> Oh. Nicht schwer. <laughs> ja, klik hè. Ja. <laughs> oh. Druk door voor die hand Ik bijna. <laughs> ja man. Dat is schön. Sei mal aber. Auch äh, ordentlich vollgefüllt. <laughs> Ja. Hm, ja. Ist das schon einer für die Pfanne? Das geht, ja. Ich denke auch. Ja. Das <laughs> ist gut. <laughs> Lange Kampf. Ja, normale Tausch, 50er. Ne? Ja äh, Pflicht auf Speed Factor. Ja. Nummer 3. Gut aus. Nochmal. <laughs> uh. Bis aus. Oh, ne. oh ne, ich, ich, hatte ein zweites Stück, aber ist okay dann. Oh, gut. Oh, ja gut. <laughs> <laughs> fett. Also wenn du möchtest, ich hab hier auch ein Handtuch, Handtuch liegen. Ne? Erstmal fange ich den Fisch. Ich bin heute auch. <laughs> Alsjeblieft, lieve Fuck, topper. Top, zo weg. Perfect. oh goed. Weil so eine Stammkillquote. <laughs> ja. Äh, sag ich 17 Gramm. <laughs> Auf 3 Kilo. <laughs> Doch. Macht super Spaß. oh gut. Hey! Danke. Sie ah. sind richtig fett. <laughs> so, robuster. gute Gummiemischung und gute Haken. Ja. Schick dazu gefallen mir. Ja, ist so super. beim Schleppen. gut aus, oder? Schwer zu sagen, an der steifen Route. Oh. Ja. So, es ist das Ende. War gut? Sehr gut. Ja, war gleich dreimal dahin. Das PW. <laughs> ja, das PW, das PW knackt und erster Fisch beim Schleppangeln. Ja, auch, ja, klar. <laughs> ja, war ein schöner Tag, also super Wetter. Wetter hat gepasst, Fische waren in Beißlaune. Was will man mehr? Ja, klar. <laughs> das ist gut. Und ja, einen schönen Tag zusammen. Liked und abonniert, wenn das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch viel Erfolg bei Trial und beim Pech. Tschüss!